أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله تعالى في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب نارو تخرجو منقاری عادن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم قیامت سے کتنی دور ہیں یا قیامت آنے والی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی رکھی ساتھ دوسری انگلی رکھی اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قیامت کی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے بساط اللہ تعالیٰ نے لپیٹنا شروع کر دی تھی اب وہ ایک سال میں ہونی تھی دو سال میں دو سو سال میں پانچ سو سال میں ہزار سال میں یا دو ہزار سال میں یا ڈیڑھ ہزار سال میں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن دنیا کی پوری عمر کے مقابلے میں بالکل آخری ٹیل جس طرح ہوتی ہے کسی بھی چیز کا اینڈ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ ہو گیا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ باتیں بتاتے تھے اور انہیں بلاتے تھے اللہ کی طرف اور مشرقین کو ڈراتے تھے قیامت سے اور مشرقین کو ڈراتے تھے آخرت سے تو مشرقین کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھا دینا ہے یہ کیسے ممکن ہے السلام علیکم عمر آ جائیں یہ کیسے ممکن ہے ان کو بڑا عجیب لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں السلام علیکم ویلکم جو نیو لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اس چیز کو ایسے بتایا کہ امایہ یتساءلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون کلا مختلف ثم کلا سیالم کہ دو دو کر لیں یا کچھ لوگ نیچے بیٹھ جائیں گھاس بھی کلین ہے کوئی نہیں جزاک اللہ تو اللہ تعالیٰ پھر سورہ جو سورہ امہ ہے آخری پارے کی پہلی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ نبا اور اما تسالون سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ آپ سے اما تسالون عن النبی العظیم کیا اس بڑی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ کہ ان کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا ک سے عالمون ثم کلّہ سے عالمون ہرگز نہیں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے سیاہ علوماً انہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا یعنی بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اقترب الناس حساب وهم فی غفلت مورزون کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا قیامت سر پہ آ کھڑی ہوئی قیامت کا وقت آ گیا وہم فی غفلت مورزون لیکن وہ بالکل ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اعراض برتے ہوئے ہیں وہ اس طرف بالکل دھیان نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں مشکات شریف میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کا وقت ضرور دے گا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ پانچ سو سال سے مراد ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں اور ابھی ہم ہجری جو ہے وہ ڈیڑھ ہزار سال کے قریب پہنچنے والے ہیں یعنی چودہ سو پچاس کے لگ بھگ ہم ہیں اور علامہ سیوتی کی اس تشریح کے مطابق اس عمر اس امت کی عمر ڈیڑھ ہزار سال کے لگ بھگ ہونی ہے اور ابھی ہم چودہ سو پچاس کے لگ بھگ گزر رہے ہیں اور جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جگایا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جب بھی کوئی نبی لوگوں کو ڈراتا تھا قیامت سے اور جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا تھا یا صحابہ یا دائی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی کتب یا ابدال جو بھی اللہ کے نیک بندے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں ان کو لوگ ہمیشہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اسی طرح میرے جیسے گناہگار اور آپ جیسے لوگ نیک کام میں شریک ہونے والے اللہ کو تلاش کرنے والے ان کو بھی لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے اور ان کو یہ وہ کام کیوں نہیں کر رہے جس سے پروفٹ ہو پروفٹیبل کام کرنا چاہیے والنٹیئر کام جس میں آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہو اور اس سے کوئی مانیٹری بینیفٹ نہ آ رہا ہو عموماً لوگ اس کو بے وقوفی اور غلط چیز سمجھتے ہیں یہ تھوڑی سی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عموماً جب آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ قیامت بڑی قریب ہے ڈیڑھ ہزار سال اگر امت کی جو عمر ہے تو ہم اس کے بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیڑے لگ گئے ہیں تو پھر پھر یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ بہت جلدی ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں گے اور آپ کو یہ جملے ضرور سننے کو ملیں گے انہیں قیامت لے آ کے چڑھنی ہے وہ مجھے کسی نے باقاعدہ یہ میسج کیا ہے کہ یار تو ضرور قیامت لے آنی ہے دیکھیں قیامت تو جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے تبھی آنی ہے لیکن جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر بڑا ضروری ہے غور کرنا اور اگر آپ غور نہیں کریں گے تو پھر کون غور کرے گا وہ کفار نے تو نہیں آ کے قرآن حدیث پہ عمل کرنا نا لیکن بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے وہ منصور ہے نا اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلاؤ گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آؤ گے اس طرح کا پہلا پارٹ ہے دوسرا پارٹ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا ان لوگوں سے جو یہ اللہ کا کام کریں گے اور یہ ہسٹری میں ہو چکا ہے ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلطنت عباسیہ دی تھی مڈل ایسٹ میں جو عباسی مملوک تھے عباسی خلافات تھے عباسی بادشاہ تھے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں آگے گزر گئے تھے کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب دعوتیں ہوتی تھیں نا سرکاری دعوت ہوتی تھی بادشاہ یا خلیفہ جب کسی کو دعوت کے لیے بلاتا تھا یہ ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ بندہ گھبرا جاتا تھا کہ یا تو میں نوازا جاؤں گا یا میں وہاں سے زندہ واپس نہیں آؤں گا اور مورخ لکھتے ہیں کہ ایک دعوت سے کئی کئی لاشیں اٹھائی جاتی تھیں اور جو جو ان کی بات نہیں سنتا تھا سمجھتا تھا اس کو وہ رستے سے ہٹا دیتے تھے اور ان کے یہاں کئی کہیں لونڈیاں ہونا شراب خانے اور یہ چیزیں بالکل عام تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تعریف اتنا مسلط کیا کہ جنہوں نے ان کی یعنی ہم ہی تھے نا مسلمان ہی تھے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے ان کے بچوں کو قتل کیا ان کی عورتوں کے ریپ کیے اور ان کو پوری دنیا میں نشان عبرت بنا دیا اور جہاں جہاں وہ تعریف اتنا گیا کوئی بچا نہیں کوئی نہیں بچا ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکا حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کوئی ان کے سامنے حکمران نہیں ٹھہر سکا کوئی خلیفہ نہیں ٹھہر سکا کوئی جنگجو نہیں ٹھہر سکا کوئی قبیلہ نہیں ٹھہر سکا حتیٰ کہ یہ عثمانی جو آج ہم جن کو دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خلافت اور اتنی بڑی سلطنت دنیا میں عطا کی یہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے پھر کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منگول حکمران کو چنگیز خان کا وہ کوئی رشتہ دار تھا بتیجا تھا ہلاکو خان کا غلباً وہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی وہ اگر آپ ورترل سیریز دیکھتے ہیں تو اس اینڈ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے وہ اسی میں انہی میں سے ایک تھا جنہوں نے پھر اپنوں کو جا کے شکست دی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہمارے منہ کے اوپر دنیا میں ذلت مسلط کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی میں نے تمہیں حکومتیں دی میں نے تمہیں دولت دیا میں نے تمہیں پیسے پیسہ دیا میں نے تمہیں دنیا و آخ دنیا کی ہر چیز دی لیکن تم نے عیش و عشرت کو چوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان منگولوں سے جو مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا بنانے والے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا تو اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اگر ہم بھی آج ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں آج مسلمانوں کو کوئی افغانستان میں مار رہا ہے تو کوئی عراق میں مار رہا ہے کوئی شام میں مار رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا اور وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے اس لیے بڑا ضروری ہے یہ that's why we are gathered over here یہ پارک میں اس لیے ورنہ عمر کو پتہ ہے کسی ہال میں رکھیں تو لوگ بھی آئیں گے اور پے کر کے بھی لوگ آنے کے لیے تیار ہیں سب کچھ ہے لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں جانے والے کو بھی دعوت مل رہی ہے ہال میں آنے والے کو بھی دعوت مل رہی ہے یہ پارک میں جاگنگ کرنے والے کو کون دعوت دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ میں اور آپ جو ہے نا جو ایک دفعہ آئے ہیں پلیز کنٹینیو کریں بار بار آتے رہیں تاکہ ہماری بھی ہمت بندی رہے اور یہ آپ کو دیکھ کے نا وہ سزوکیوں والے جیسے نہیں جاگ لگاتے ایک بندہ بٹھا کے پھر باقی کہتے ہیں یار پر آ جاؤ <laughs> تو وہی صاحب ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی آئیں گے تو یہ آپ کا بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ وہ بھی ایک قسم کی دعوت ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا تو اب میں آپ لاسٹ ویک ایک نیوز آئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ذرا نیوز سناتا ہوں پھر دیکھیں کہ India has erected its first smoke tower in New Delhi to reduce thousands of premature deaths caused by air pollution. It's a 25 meter high tower which can pump 1000 cubic meters of air per second through its filters اور its costed around two million dollars انگریزی زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی لیکن پھر بھی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ انڈیا نے دلی میں اپنے کیپیٹل میں ایک ٹاور بنایا ہے ایک مینار بنایا ہے کہ جو پچیس میٹر ہائی ہے اور وہ کیا کرے گا ایک ہزار کیوبک میٹر ہوا کو ایک سیکنڈ میں پمپ کر کے کلین کرے گا اس کے اندر فلٹر انہوں نے لگائے ہیں اور دو ہزار بیس میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے دو ہزار بیس میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے اس کے مطابق صرف دو ہزار انیس میں انڈیا میں کتنی ڈیتھس ہوئی ہوں گی کوئی گیس کرے ایئر پولوشن کی وجہ سے ملینز ملینز کوئی اور صرف انڈیا میں پونے دو ملین لوگ ایئر پولوشن کی وجہ سے مرے صرف انڈیا میں پونے دو ملین تقریباً سولہ لاکھ ستر ہزار لوگ صرف ایئر پولوشن سے مرے ہیں ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لقد انزلنا علیکم کتاب فی ذکر حکم اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اس یہ آیت میں اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یہ دین یہ تمہارے لیے نازل کیا ہے فی ذکر حکم اس میں تمہارا ذکر ہے قیامت سے آنے والے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام واقعات اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں اگر قرآن کے الفاظ میں ڈائریکٹ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کر دیے ہیں تو اٹ مینس کہ دیر مسٹ بی کہ یہ جو آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے ایئر پولوشن کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور جتنے لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے اور یہ جتنی ایفرٹ ہو رہی ہے سب چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تو یہ خبر سنانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ it would connect the dots ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں یہ کس کس قیامت کی نشانی کی بات ہو رہی ہے یا کس اہم میسج کی بات ہو رہی ہے دو ہزار بارہ میں چائنا میں اسموک سٹارٹ ہوئی تھی سموگ جو ہم یہاں پہ بھی پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورا پنجاب اور ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا ایریا اس دھوئیں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے آج سے پانچ سات آٹھ سال پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی دو ہزار بارہ میں یہ سموگ آئی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ bottled air fresh air bottles میں سیل کرنا شروع کر دی تھی اور وہ فریش ایئر تقریباً پوائنٹ ایٹ ڈالر کی بکتی تھی یعنی تقریباً سو روپے کے لگ بھگ ایک بوٹل جس میں صرف ہوا ہے وہ چائنا میں بک رہی تھی دو ہزار بارہ میں اب آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعت حتی تقون عشر آیات قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک دس قیامت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں دجال کا ظاہر ہونا نمبر ایک نمبر دو دخان ایک دھوئیں کا ظاہر ہونا نمبر تین و دعوت و ایک دعوت العرض کا ظاہر ہونا نمبر چار یاجوج ماجوج نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ اترنا نمبر چھ تین جگہ سے زمین کا دھنسا جانا ان میں سے پہلا ہے مشرق میں دوسرا ہے مغرب میں تیسرا ہے جزیرۃ العرب میں اور اس میں سے دسویں بنتی ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی عدن سے حجاز والی سائٹ سے اور وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی دوسری طرف لے کر جائے گی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے صورت و دخان ایک پوری صورت ہے دخان کے نام سے دھوئیں کے اوپر دخان کہتے ہیں دھواں کہ یوم فرتقی یکش مبین و الناس آداب عذاب علیم ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب ایک ایسی ایسا دھواں ظاہر ہوگا جو بڑا بڑا واضح دھواں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا دھواں یہاں آگ لگی ہے یا ایون کسی چمنی سے نکلنے والا دھواں ایک دھواں ہوتا ہے آئیڈینٹیفائیبل کہ کسی جگہ آگ لگی ہے تو آپ پہچان لیں گے یار بہت دور آگ لگی ہے بہت دھواں اٹھ رہا ہے لیکن ایک دھواں اس قدر ہو جائے اس قدر ہو جائے کہ آئیڈینٹیفائیبل ہی نہ رہے ایک دھواں بہت بڑا اللہ نہ کرے اٹومک بلاسٹ بھی ہو جائے تو وہ آپ نے اس کی پکچرز دیکھی ہوں گی وہ ایک اسپیسیفک ایریا میں جاتا ہے دیٹس آئیڈینٹیفائیبل فرام فار کہ یار وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے لیکن دھواں اتنا بڑھ جائے کہ وہ دور سے دیکھا ہی نہ جا سکے آپ بھی اس کے اندر آ جائیں جتنی دور سے مرضی دیکھ لیں دیٹ اسماگ کہ وہ پوری اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے کوئی آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہوتا کہ دھواں ہے وہاں پہ جی وہ میں اور آپ سب اس میں بریت کر رہے ہوتے ہیں وہ اسپیسیفکلی اٹھ رہے اٹھ نہیں رہا ہوتا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا یکشن ناس ہو وہ لوگوں کو لپیٹ لے گا وہ آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہوگا دور سے جو بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا بچانے گا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہوگا حاضہ عذاب العلیم یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا اس میں اس آیت کی تشریح میں دو صحابہ کے درمیان جو ہے نا اختلاف ہے دیکھیے گا یہ چل رہا ہے دو صحابہ میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک یہ کوئی دخان ہے جو ظاہر ہو چکی اور حضرت عبداللہ بن عباس جن کی آخر جن کی احادیث کے اوپر گرفت بڑی مضبوط ہے دونوں ہی جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ایسے دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوگی اور سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں کیا آج سے پہلے اس دنیا کے اوپر ایون جب اٹامک بام ہوا اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی کہ فریش ایئر جو ہے وہ بوٹلز میں بک رہی ہو ایسی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی اور اور یہ جو سموگ ہے ہر ہر سیزن میں ہمارے اس پورے پنجاب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے it was nothing that we had seen before ہماری ہمارے ایلڈرز نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی اٹ مینس کہ we are living that sign of قیامہ right now without even realizing اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ شاکنگ ہے کہ کس طرح سے قیامت کی نشانیاں پے در پے ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر غور نہیں کر رہے اور وہ اتنے سٹل طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی تھی یہ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ویئر ڈٹ اٹ کم فرام اور یہ ہے کیا اور قیامت کی کیا نشانی ہے یا نہیں ہے وہ لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر وہ ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے کسی ہار یا تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے موتی پے در پہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں اس طرح سے یہ فوراً فوراً ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوں گی اب ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل صحابہ فرماتے ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نے دجال کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ وما لبس ہو فی الارض کہ دجال زمین میں کتنے سال رہے گا یا کتنا عرصہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اربعون یوما چالیس سال رہے گا چالیس دن رہے گا یوم کا ثنا پہلا سال ایسے ہوگا پہلا دن ایسے ہوگا جیسے سال و یوم کا شہر دوسرا دن ایسے ہوگا جیسے ایک مہینہ ہوتا ہے و یوم کا جمعہ تیسرا دن ایسے ہوگا جیسے کہ ایک ہفتہ ہوتا ہے سائر ایام ہی کا ایامکم اس کے بعد کے جو باقی دن ہوں گے یعنی باقی سینتیس دن وہ ایسے ہوں گے جیسے تمہارے عام دن ہوتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ فضال اکل یوم الزی کا ثنا کہ جو دن جو پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا اتقفینہ فی الیوم کیا اس کے اندر ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی قولا لا اقدرو لہو قدر کہ وہ جو ہے نا ایک دن جو سال کے برابر ہوگا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے سال کے برابر ایک بار نماز پڑھ لیں آئیں بھجن بیٹھیں کہ اس میں آپ ایک بار نماز پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی نہیں آپ کو حساب اسی طرح عام دنوں کی طرح لگانا پڑے گا اور اس میں نماز پڑھنی پڑے گی یہ حدیث بہت ہی اہم ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے ہم اختلاف سنتے ہیں پورے سوسائٹی میں علماء میں کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں فتنہ دجال کیا ہے تو وہ کہے گا کہ دجال وجال نہیں آنا وہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے یہ آئے گا یا ابھی بھی اس ہے نیو ورلڈ آرڈر ہے دنیا کا نظام ہے جو چل رہا ہے آپ کسی اور سے پوچھیں تو وہ کہے گا سسٹم وسٹم نہیں ہے بندے نے آنا ہے ایک بندہ ہے وہ ایکچوئل میں آئے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کو فالو کریں گے اور جو ہے وہ اس کے پاس جو نشانیاں وہ ساری ہوں گی یہ حدیث یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ دجال ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک شخص بھی ہے ایک شخص ایک سال تک دن نہیں گزار سکتا یا کسی کے آنے سے ایک دن ایک سال تک لمبا نہیں ہو جاتا اٹ مینس کہ it denotes an era there is going to be a long era then یعنی ایک سال then a shorter version of a similar era کہ ایک اور زمانہ آئے گا جس میں اس کا کچھ پارٹ ہوگا اسی طرح کی چیزیں ہوں گی مزید سخت ہو سکتی ہیں پھر تیسرا ہوگا جو ایون اس کا ون فورتھ ہوگا یا اس کا ایک پارٹ ہوگا دوسرے ایرا کا three days are going to be three eras ایک لانگر ایرا پھر اس سے شارٹر پھر اس سے شارٹر اس کے بعد جو باقی تھرٹی سیون ڈیز ہوں گے تب جو ہے ایک پرسن بھی آئے گا کیونکہ قیامت کی جتنی بھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ایک پرسن کے بارے میں ہے کہ دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ویسے ڈراتا ہوں جیسے سب انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا ہے اور حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے وہ سبحان ہے وہ ہر محتاجی سے پاک ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے جیسی آنکھیں نہیں چاہیے اس کو اونگ نہیں آتی اس کو نیند نہیں آتی اس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس کو سونے کی ضرورت نہیں اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس لمیٹیشن سے بھی پاک ہے کہ نعوذ باللہ وہ کانا ہو لیکن دجال کانا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ جو ہے اس کی جگہ پہ پھوڑا ہوگا وہ ایسے ابھری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے اس کی صحیح ہوگی اور پھر ابن سیاد ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ اس کی روایات پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال ایک شخص بھی ہوگا کیونکہ ابن سیاد جو ہے وہ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتا میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کسی دھواں دھوئیں کا لفظ سوچا وہ اتفاق سے اس دھوئیں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے میچ بھی ہو رہا ہے لیکن جسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو سوچا تو ابن سیاد نے فوراً کہہ دیا دھواں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطلب ہے کہ اس کو کچھ الفاظ کہے کہ یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ وسلم کو شک تھا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو اس ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ دجال یہ ابن سیاد ہی ہے یا بعد میں ہوگا بعد میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح کر دیا گیا ہوگا جس طرح کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو اٹ مینس کہ دجال would be a person as well but دجال is going to be a system as well last time ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ سسٹم کیا ہے کیسے پاسبل ہے اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن تو اس کا میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جا کے وہ ویڈیو انشاءاللہ کل پبلش ہوگی آپ اپنا نمبر ضرور سب مجھے دیتے جائیں تاکہ میں آپ کو لنک بھیجوں وہ سسٹم جو تھا اگر آپ غور کریں جیسے ہم ریسرچ کرتے ہیں سائنٹیفک چیزوں کے اوپر اس طرح میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکرٹس چھپائے ہیں نا دیکھیں اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے مخاطب تھے وہ تو قبائلی لوگ تھے صحراؤں کے رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون ٹیکنالوجیز کا ذکر کیا ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہیں لیکن جب آپ راوی سے سنیں گے سما تتلو رایا تو سود ولی حدیث میں تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے اٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری حدیث یاد ہے کوئی ایک اسپیسیفک پارٹ راوی کوٹ نہیں کر سکے کیونکہ that must be some technology کیونکہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح آج کے دور کے لیے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسیجز چھوڑے ہیں کہ تمہارے دور میں جو دجال آنا ہے تمہارے دور میں امام المادی نے ظاہر ہونا ہے تمہارے دور میں ایسے ہونا ہے ایسے ہونا ہے تو ورڈنگز ایسی یوز ہوئی ہیں کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور یہ اکیڈمک اور پڑھے لکھے لوگوں کا زیادہ کام بنتا ہے کہ جس طرح ہم سائنس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اکیڈمکس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ہم حدیث کے اوپر بھی ریسرچ کریں اور فگر آؤٹ کریں کہ ان کے اندر کیا میسیجز پناہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلا دن ہے اس سے مراد ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا وتھ پروفس کہ اس سے مراد جو برٹش امپائر ہے its rule all over the world that was the first day of the جال ہاؤ کیسے تھا یہ ہم لاسٹ ڈسکس کر چکے ہیں آپ کو تھوڑا سا ریلیونٹ لگ رہا ہوگا لیکن پلیز اس سے آپ موٹیویٹ ہوں کہ آپ نے وہ پورا سننا ہے اس کے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو رول ایسا دیا تھا جیسا اللہ تعالیٰ جیسا خدائی کا دعویٰ ہو سکتا ہے نوزب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سورج کبھی غروب ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کی زمین پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہمارے لیے غروب ہوتا ہے اللہ کی زمین پر کہیں نہ کہیں سورج رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ سورج کہیں نہ کہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ والی خاصیت دجال کو ایسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دے گا ایسی ٹرکس دے گا کہ جس سے لوگ واقعی اس کو خدا سمجھنے لگیں گے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی خاصیت یہ ٹرک اللہ نے دے دی کس کو برٹش امپائر کو at one time in time for hundred years one hundred years they were ruling the world twenty six square million square kilo Pakistan کا رقبہ سات لاکھ آٹھ لاکھ کے قریب ہے ٹوینٹی سکس ملین مینس کتنا بنتا ہے دو لاکھ ہاں دو کروڑ ساٹھ لاکھ اسکیئر کلو میٹرس دو کروڑ ساٹھ لاکھ اسکیئر کلو میٹرس کے اوپر یعنی دنیا کی اتنے بڑے رقبے کے اوپر افریقہ سے لے کر یہاں تک وہ حکومت کر رہے تھے اور سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا یعنی ہمارے لیے تو رات ہے اب ہمیں چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا پھر سورج نکلے گا دوبارہ جتنی بڑی مرضی سلطنت پاکستان کو جائے بارہ گھنٹے میں انتظار کرنا پڑے گا پوری یعنی ایک جگہ سے سورج نکلتا تو دوسری جگہ پہ پورے سرکل پہ ان کی حکومت تھی ٹھیک ہے یہ one of the few signs اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے واضح کی تھی کہ that was the first day of the جات now the second day could be ہم نماز یہیں پہ پڑھیں گے اس لیے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے جلدی ابھی بھی بیس بائیس پچیس منٹ ہیں نماز میں یہ موسم کی وجہ تھوڑا سا اندھیرا لگ رہا ہے اینی ویز اچھا اب اب ہم ایک بڑے امپورٹنٹ پرسپیکٹیو کے طرف بات کرتے ہیں کہ سکسٹین uh, ہنڈریڈز میں fifteen hundred sixteen hundred that was the initial time of British empire جب وہ اپنے پر پھیلا رہے تھے برٹش امپائر جب مڈ میں تھی اسٹارٹنگ uh, میں تھی نا اسی وقت میں جیوز جو تھے رومن امپائر کے جیوز تھے uh, ایک جیو تھا اس کا نام تھا Amschel Moses Rothschild Amschel Moses Rothschild اس کے گھر میں جی ایمسٹل موزز راس چائلڈ یہ ایک شخص تھا کہ جو رومن امپائر میں اس کے فادر کا اس کی فیملی کا یہودی تھا بزنس تھا یہودیوں کا آپ کو پتہ ہے قرض دینا لینا سود کے اوپر اور منی ایکسچینج اور کرنسی کا بزنس تھا they slowly grow grew into something that is the biggest scheme of this time اس سے پہلے سکوں میں اور سونے کے اور اس ان چیزوں میں تجارت ہوتی تھی انہوں نے پوری دنیا کی کرنسی لی اور اس کو اپنے پاس جمع کر لیا اور ہمیں کاغذ پکڑا دیے جس کو آپ کرنسی نوٹ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے ہوتے تھے میرے پاس ہوتا تھا میں اس کو توڑوں لاکٹ بناؤں بیچوں جو مرضی کروں اب I am dependent on the government and on the bank کہ جب مرضی وہ آپ کے بینک کے نوٹ منسوخ کر دیتے ہیں اگر آپ اس عرصے میں باہر تھے یا آپ کو پتہ نہیں چلا یا کہیں کہیں کہیں پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے آپ نے نیوز پہ دھیان نہیں دیا دو مہینے کا انہوں نے آپ کو ٹائم دیا تو دس کروڑ کے بھی نوٹ آپ کے پاس پڑے تھے وہ زیرو ہیں ایسے ہی ہے نا ان کی خود ویلیو نہیں ہے not in itself holds nothing وہ ایک گارنٹی ہے جو آپ کو بینک دیتا ہے گورنمنٹ دیتی ہے یہ سسٹم راس چائلڈ نے بلڈ کیا اور پوری دنیا کی جو دولت تھی جو سونا تھا ایکچوئل گولڈ تھا وہ اپنے پاس جمع کر دیا ریزرو بینکس انہوں نے کریٹ کیے اور پوری دنیا کو ایسے اپنے شکنجے میں لے لیا اور وہ ایسے کر کے نا وہ جیسے پتلی کو نچایا جاتا ہے اس طرح وہ نچاتے ہیں پوری دنیا کو اپنی فنگرز پہ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ نہیں ہے یہ میں آپ کو آج ایک نیوز دے رہا ہوں کہ there is no government in Pakistan there is no government in Saudi Arabia there is no government in United States یہ جو پریزنٹرز ہوتے ہیں نا ان کو پریزنٹرز کہنا چاہیے جیسے نیوز کاسٹر ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا نیوز کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے جا رہی ہے وہ بس پڑھا ہوتا ہے از اے پریزنٹر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کو نیوز سنائی ہے اسی طرح یہ جو پریزیڈنٹس اور گورنمنٹس اور یہ جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے they are just presenters they are presenting whatever is being fed into them اور جب بندہ اس سسٹم سے باہر ہوتا ہے نا تو بڑے بل شل پھاڑتا ہے کنٹینر پہ چڑھ کے لیکن جب سسٹم میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی چینج لے آؤں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا زیرو چینج اوباما آیا اس نے کہا کہ چینج چینج چینج ہم امریکہ کی جو پالیسی ہے افغانستان میں عراق میں ہم ختم کریں گے کوئی ختم نہیں کر سکا ہم جنگیں بند کریں گے نہیں بند کرا سکا اور عمران خان نے کہا چینج میں کسی نام اسپیسیفک نہیں لینا چاہتا چاہے نواز شریف عمران خان ہو میں ہو جاؤں اللہ معاف کرے ہم کوئی چینج نہیں لا سکتے بیکاز وہ راس چائلڈ ایسے انگلیوں پہ گورنمنٹس کو نچا رہے ہیں there is one world government تو that is my friends second day of the جال جو آج ہمارا ٹاپک تھا کہ برٹش امپائر دنیا سے ختم ہو گئی برٹش امپائر جب اپنی جوبن پہ تھی اس وقت انہوں نے یہ مانیٹری سسٹم انٹروڈیوس کیا بیسیکلی اللہ نے ان کو الاؤ کیا یہ مانیٹری سسٹم سکھایا دیکھیں شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں نا شیطان تو کچھ نہیں ہے نا خود سے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اسی طرح سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا اتنی زیادہ ڈھیل دے گا اتنی زیادہ ڈھیل دے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کو پروو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو that is the case as well کہ یہاں پہ بھی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل دی کہ وہ دنیا کو کنٹرول کر سکیں سب کو نچائیں اور فائنلی لوگوں کو یہ سمجھے کہ ہم آزاد دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن سب نوزب اللہ سجدے انہی کو کر رہے ہیں ان کے سسٹم کو کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اور اس زمانے کو اگر کوئی پا لے تو وہ اس کے سامنے صورت القحف کی پہلی دس آیات تلاوت کریں اسی طرح جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ محفوظ رہتا ہے اقول قولی حاضہ وما علینا اللہ المبین اگر کسی کے کوئی کوشچنز ہوں گے تو ہم ڈسکشن کر لیں گے نماز کے بعد آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ پلیز آتے رہے